Allaha şükr edən şikəst. 40-50 yaşlarında kör kişi yol kənarındakı ağacın kölgəsində oturmuşdu. Bu kişinin ayaqları da şikəst idi. O əllərini açıb görməyən gözlərini bir nöqtəyə dikərək dua eləyirdi. Ey bir çox zənginə vermədiyi nemətləri mənə verən Rəbbim, yarpaqların, ulduzların sayı qədər sənə şükürlər olsun. Bu vaxt yoldan keçən İsa peyğəmbər kişinin duasını eşitdi və ayaq saxlayıb dedi: Ey Allahın qulu, səndə nə nemətlər var ki, bir çox zənginə vermədiyi neməti mənə verən Rəbbim deyə dua eləyirsən. Dua edən görməyən gözlərini səs gələn tərəfə çevirib cavab verdi. Rəbbim mənə elə bir işıqlı qəlb vermişdi ki, o qəlb ilə onu tanıyıram. Elə bir dil vermişdi ki, o dillə də ona şükr edirəm. Mən onu tanımaq və ona şükür etməyin nə qədər gözəl olduğunu bilirəm. Halbuki elə zənginlər var ki, onlar bu xoşbəxtlikdən məhrumdular. Bu cavab qarşısında İsa peyğəmbər yerə çöküb kişinin nura həsrət gözlərindən öpdü. Peyğəmbərin dodaqları dəyən kimi kişinin gözləri açıldı. Kişi uşaq kimi çaşqın və sevincək halda baxıb, sən Allahın izni ilə ölüləri dirildən, xəstələrə şəfa verən və digər möcüzələrin sahibi İsa Peyğəmbər deyilsənmi? soruşdu. Kimliyim hələ məlum olmadımı? Gör ayağa qalxa bilərsənmi? Kişi təzəcə ayaq tutan körpə kimi yerindən qalxarkən, biraz əvvəl sözünə baxmayan dizlərinin, topuqlarının taqətə gəldiyini görür. Onun ayaqları da düzəldi. Bu arada ətrafı əhatəyə almış insan kütləsi İsa peyğəmbərin əlini öpmək istədi. Ancaq Allah nəbisi buyurdu: Əli öpüləcək insan sahib olduğu nemətlərin fərqinə varan, şükür səcdəsindəki bu insandır. Onun əlini öpün. Çünki düşünən insan sahib olduğu nemətin fərqinə varıb özünü xoşbəxt hiss edər. Düşünməyən insan da özünü o nemətdən məhrum sanar, bədbəxt hiss eləyər.